jeździ! Bierz te, bierz Za uwe fruik ni maya nifta van ting ni kun ting nari Tom pa e a katos ake a katos e kon te lana ue ruta asi Za uwe fruik ni maya nifta van ting ni kun ting nari Sačkajt, sačkajt! Osmine! Osmine, na kraj! Wiesz ich! A, ide, ide tamo, ide, vuče tamo. On, on, on je tamo, hoće tamo past. On će tamo past. Aha, aha. Pašće dole. Bježte, bježte, bježte! Thank you.